السلام علیکم دوستو مجھے امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے ایک اینڈرائڈ پلیئر ایک اینڈرائڈ سیمولیٹر جو کہ بہت ہی فاسٹ ہے اور لو اینڈ پی سی کے لیے ہے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے جو کہ اسمارٹ ای جی اے کے نام سے ہے پلیئر تو اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور آئی بٹن پر بھی ویڈیو کا لنک مل جائے گا آپ اس کو جا کے دیکھ لیجئے تو دونوں تقریباً سیم ہے لیکن فرق یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا فاسٹ ہے اس سے بھی تو اگر آپ کو یہ پسند آ جائے تو یہ آپ انسٹال کر لیجئے اگر وہ آ جائے تو وہ کر لیجئے یہاں پر دوستو آپ ہر چیز انسٹال کر سکتے ہیں بہت ہی ایزیلی آپ جو بھی چیز یہاں پر اینڈرائڈ کی انسٹال کرنا چاہتے ہو آپ کر سکتے ہیں آسانی سے اور ایزیلی رن کر سکتے ہیں یہ بیسیکلی لو اینڈ پی سی کے لیے ہے جو کہ بہت ہی فاسٹ ورک کرتا ہے یہ کوئی ہیوی ایمولیٹر نہیں ہے جیسے کہ بلو اسٹیک پہلے بلو اسٹیک کا یہ تھا کہ وہ جو اولڈ اس کا ورژن تھا وہ لو اینڈ پی سی کے لیے ورک کر جاتا تھا تین جی بی چار جی بی ریم پر ورک کر جاتا تھا اور کوٹ ڈو پر بھی ورک کر جا کر جاتا تھا لیکن اب یہاں پر جو اس کا نیا ورژن آیا ہے دوستو جو کہ نوگٹ میں ہے اور بلو اسٹیگ فور کے نام سے جانا جاتا ہے وہ بہت ہی لیک کرتا ہے وہ ہیوی پی سی کے لیے اب انہوں نے اپ گریڈ کیا ہے انہوں نے تو وہ لو اینڈ فزیکلی ورک نہیں کرے گا اور باقی بھی جو سارے ہیں نوکس پلیئر وغیرہ وہ بھی لو اینڈ فزیکلی ورک نہیں کرتے ہیں وہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ ان کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے گرافک کارڈ کی اگر مان لیجیے کہ آپ کے پاس ایک فوٹو ٹو پی سی ہے اور ریم بھی چار جی بی ہے لیکن آپ کو ایک ضرورت ہے گرافک کارڈ کی اگر سب کے پاس تو گرافک کارڈ نہیں ہوتا تو دوستوں اسی لیے ہم آج بات کریں گے کہ ایسے پلیئر کی جو کہ مطلب آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کے پاس دو جی بی ریم ہو وہ کافی ہے اور پروسیس جو ہے وہ کور ٹو ڈو میں ہونا چاہیے ڈبل کور ہونا چاہیے تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے آپ سے کہ اگر ویڈیو کو لائک کر دیا کرو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیا کریں اور بیل آئکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو چلیے دوستوں اب یہاں پر دوستو یہ ایک سیٹ آف فائل ہے جس کا میں نے لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ اس کو جا کر ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اس کو انسٹال کرنا ہے سمپلی سے یہاں پر آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد دوستو آپ نے اس کو یہاں سے اس کو یس کر دینا ہے اور یہ ابھی انسٹال کرتے ہیں ہم اس کو اور یہاں اس کو نیکسٹ کر دینا ریوری اور انسٹال تو اب یہ انسٹال ہو رہا ہے تو کافی دن اسپیڈ سے انسٹال ہو رہا ہے تو ابھی ہم اس کو رن کرتے ہیں اور کیا سا ورک کرتا ہے اور دوستو کمنٹ میں بس آپ نے ایک چیز لکھنی ہے نائس نائس ویڈیو ویڈیو لکھ کر آپ نے کمنٹ کر دینا ہے اور یہاں سے ہم اس کو فنش کر لیتے ہیں تو دوستو یہ آگیا ہمارا جو ہے اس کا اصل نام ہے تو یہ ایمولیٹر ہے اور لو اینڈ پی سی کے لیے ہے تو اب ہم یہاں پر اس کو رن کرتے ہیں اب اس پر ڈبل کلک کر لینا سمپلی سے اب یہ رن ہو جائے گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا جو ایمولیٹر ہے وہ سکسیسفولی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ کیسا ورک کرتا ہے پہلے تو جیسے ہی آپ دوستو اس کو جو آپ کا فرسٹ اوپن ہوگا فرسٹ لک دے گا یہاں پر دوست آپ کو ایک مسئلہ آئے گا کہ اس کی جو لینگویج ہے نا وہ چینج ہے تو آپ نے اس کو انگلش میں کرنا ہے تو آپ نے کرنا کیا سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد دوست آپ نے اس کو اوپر کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک آپشن مل رہا ہے یہ والا یہاں پر آپ نے یہ چیز پہ میں رکھنا ہے یہاں پر آپ کو اے والا بٹن ملے گا الفابیٹ والا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں سب سے جو اوپن والا ہے سب سے جو پہلے والا ہے آپ نے صرف اس پر کلک کر لینا کر لینا ہو اس کو آپ نے نیچے کرنا یہ دوستوں اصل میں لینگویج والا آپشن ہے تو آپ نے یہاں پر آ کے اس کی جو لینگویج ہے وہ یہاں سے اس کو چینج کر دینا ہے اور یہ ہماری جو لینگویج ہے وہ چینج ہو گئی ہے اب یہ پورا انگلش میں ہو گیا ہے تو ابھی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اینڈرائڈ پلے اسٹور ہے تو ابھی آپ یہاں پر آپ کے پاس اگر اکاؤنٹ ہے تو آپ اکاؤنٹ ڈال کر یہاں پر پلے اسٹور سے ہر چیز جو ہے آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جو بھی چیز آپ کو جو بھی چیز آپ کو ضرورت ہو اگر آپ کو گیم وغیرہ کھیلنا چاہتے ہیں تو گیم کھیل سکتے ہیں اگر آپ گیم کھیلنا چاہتے ہیں گیمنگ کرنا چاہتے ہیں اس پر تو آپ نے سب سے پہلے ایک کام کرنا یہ آپ کو ایک آپشن مل رہا ہے سیٹنگ والا یہاں پر آپ ایف نائن بھی پریس کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی اوپن کر سکتے ہیں تو یہاں پر آنے کے بعد آپ نے سینڈنگ میں آنا ہے اس کے بعد دو سو اگر آپ کے پاس چار جی بی ریم ہے لیکن اگر آپ کے پاس دو جی بی ریم ہوگی تو یہ یہاں پر ون جی بی ہوگی ون جی بی شو کرے گا کیونکہ میرے جو سسٹم میں جو ریم ہے وہ آٹھ جی بی ہے اس لیے دو جی بی اس نے جو یو ایس میں لی ہوئی ہے تو اگر آپ کے پاس جتنی ریم ہوگی آپ نے اس سے ایک جی بی ریم کم کر کے اس کو فل کر دینا ہے تو ابھی میری آٹھ جی بی ہے تو یہ ٹوٹل ریم صرف چار جی بی جو ہے وہ لیتا ہے تو اگر آپ کے پاس چار جی بی ہے تو آپ نے تین جی بی کر دینی ہے تو اگر تین تین جی بی ہے تو دو جی بی مطلب ایک جی بی کم رکھنی ہے کیونکہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ مطلب دوسری چیزوں کے لیے بھی ورک کرے اگر آپ چار جی بی ساری اس کو دے دیں گے تو بعد میں آپ کا جو سسٹم ہے وہ لیک کرے گا دوسری چیزوں پر تو آپ دوسرا ورک جو ہے وہ یہاں پر نہیں کر سکتے تو اسی لیے اگر آپ کے پاس جتنی بھی ریم ہو اس لیے میں ایک جی بی جو ہے وہ کم رکھنی ہے اگر آپ کے پاس آٹھ جی بی ریم ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی جو چار جی بی ریم ہے وہ خالی رہے گی تو آپ جو چیز مرضی مرضی جو ہے آپ بیک گراؤنڈ میں جو ورک کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس کو بھی رنگ ساتھ کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو ریم جو ہے فل کر دینی ہے اور یہ پروسیسر جو ہے آپ کا جتنا کور پروسیسر ہے تو میرا فور کور پروسیسر ہے تو میں اس کو پورا فور کور دے دوں گا اور یہاں سے آپ نے اس کو سیو کر دینا ہے اور اوکے کر دینا ہے اور یہاں سے اس کو کینسل تو ابھی یہ دوستو کافی اچھا ورک کرے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی سموتھلی اور فاسٹ ورک کرتا ہے تو کافی اچھا پلیئر ہے اس سے بھی جو اس کی سپیڈ ہے وہ بھی زیادہ ہے تو یہ مطلب کافی آپ کو اچھا ایکسپیرینس لینے والا ہے اور اگر آپ اس کے ساتھ مطلب کوئی اور چیز یوز کرنا چاہتے ہیں اپنا فیس بک وغیرہ یا اس طرح کی چیز واٹس اپ بھی تو وہ بھی آپ آسانی سے اس پر یوز کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو بہت اچھا ایکسپیرینس دینے والا ہے تو دوست یار ویڈیو کو لائک کر دینا اگر